terus yang asli teko sopo ini madani aku tis wah ono warku doro si jine hidak cangkemu trot wah ya wah ya Uh, das gede ini semuanya utak yang mencilik goblok tanggung jawabnya peripon Kowe ki rasah kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong ki gua gawe, gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Sanggleleng ya wajahnya. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap, siap. Wis ya ngono wae, nggih. Iya, Tre, yo. Ya. Wis saiki do merem. Sedekap Bagong sedakep. Duh, piye lek sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. sluku luku bata bato Wis. Nah, apik-apik Mas. Wis. Wis yo tak tak ga tak dadekke Baladewa tak dadekke Werkudara. Heeh. Eh nggih, wis rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wo iya ning. Hmm. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat. Muga-muga kelakon penjangkaku, Truk. Tete prani mangan anak hanung pari coto Balume mbak lamun mambeng lerombak ing samudra hangrok Oh, mandi. Pangestining Raden Antasena. Geling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujiting, kula Petra Kantong Bolong Sumawri bagong, Wenteh Nata Mandra tuwin Raden Haryawerkudara. iki apa ora gayeng? Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih petruk. Lho, apa kowe wis malih to? ngilose sik, ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara wereku ndara. Ngopo kaya ban gembos? Wereku ndara iki nek arep mati. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhe ke sithik, ngono njeblok. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Unta sendok. Wah, tutuk mutar kowe. Ana kula anak unta sira. Wah. Aku aturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, jagat iku padha jagat Pangestu Kara. Nggih, ya Antasena iki. Wah, Pak Di mandur aku ngatur ki bendi ngatur. Yo, tak tompo maksude Pak Dimu tampang, ngono. Lah gegem dadi aku jimat. Adiku Di, adiku. Oh, waraku Udara. Ling ngerem ki wis. Kula bali kok das-das das-das ora. Bolo Dewi. Nggih. Bolo Dewi. kurang juga enggak konangan dulu jiwi kekeng gun iya ini mau harjo bitu lho aku karo harjo bitu aku karo harjo bakul bakso Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, kakang gojo aku tekan kene, ledongan dari sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Eh. Eh. Ojo lali. Aku gampang lali e. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Pakde Baladewa rada mundur. Jenanangan. Lho, werku dorong apa? Widak sikilku. iki iso badar iki engko ora wis yo ngono wae aku tak ambles bumi engko nek kakang garu kaca kakang terjodoh tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku oh, bola diwa tenan nek do bingung senenono nek do muni arep nyekel petruk karo bagong terus kowe muni kowe iki edan kowe petruk bagong kuwi abdimu aku arep tak cekel sing akon sapa nek kono muni wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, si, eh, anu nggih. Uh, siap. Siap lho, Gong. Oke. Okay. Suarane, Gong. Oke. <laughs> Wah, aku ya arep delok ah kita kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadoan tak nonton. Yo, kontosno sing hati-hati. Oh. Konjur jangkar ora. Nggih, nggih, nggih, pun den ngoten mawon.